سلام د ما نوم د شمله از اسا است که وایم سوشل انتروپولوژی دری که هغه ته وای انسان شناسی اما پشتو که زه نفیګم هغه ته چه وای زه تول ژوند می دلته لندن که می ژوند کریده او غارم دلته پنتون می موایم دلته دیر می خوخیګی او دلته هر رقم خلک دی د هر خوا د دنیا او دیر خایسته خلک دی دیر خایسته هم غږیګی. مې دلته ډېر مې خوښېږي دخدای رحم خلک دي او او دونه اولم وختم د ډېر افغانان مې لیدلې په دې خدای زم افغان یم د مام خوښېږي که نور خلک د افغانستان نه وینمه مننه.